Dostlarım videoya başlamadan önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar aşağıdan Discord sunucumuza gelmiyor unutmayın. Yeni açtığımız Discord sunucumuza hepinizi bekliyoruz. Yakında Discord sunucumuz 100 kişi falan olacak. Hepinizi bekliyoruz. Haftadan haftaya Robux çekilişleri falan yapıyoruz gençler. Hepinizi bekliyorum tak takanlar arkadaşlar mesela 10 Robux alacağına 15 Robux falan alacaklar. O yüzden abi sunucumuza girip tak takmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Videoya devam edelim. Herkese selamlar dostlarım. benim İmircan ve bugün abi sizlerle beraber yine Rogo'la başlıyorum. Evet gençler bu Rogol oyununa zaten başlamak istiyordum. Yani artık böyle devam edeceğiz. Rogol'da falan gençler böyle değişik değişik içeriklerle yine gelmeye çalışacağım sizlere ve bu arada arkadaşlar şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın ve 1000 aboneyi geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Valla Allah'ın izniyle yakında bir 2K aboneyi de görmeye çalışacağız. Ee, bu 2020'nin içerisinde. Şöyle hemen bir karşıya geçelim. Ve barda arkadaşlar dediğim gibi şu an videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen ilk bir ben yeni kalktım yani bir yarım saat bir saat önce falan. Ee, yani daha sesim bile açılmadı tam. Şöyle ilk olarak paramızı alıyoruz abi. Şu an 113'em var ve ben şu an Scorpion'um. SSS'e ya SSS Oval'a kasıyorum şu an. Ya SSS Oval alacağım ya da Ginku'yu falan alacağım bilmiyorum. Şöyle gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda videoya like atmayı unutmayın. Şimdi abi bu videoda ne yapacağım? Birazcık neylerden bahsedeceğim falan onları size söyleyeceğim. Gençler ilk olarak yapacağımız şey abi bir yandan Google'da taki falan açmaya çalışıyorum. Bir yandan da burada işte şey kasıyorum. E, ee, SS Sovel'a para kasıyorum. Aslında ilk SS Sovel alıp yani SS Sovel aldım diye bir video çekeceğim. Ondan sonra Taki K1 falan işte bunları açacağım. Öyle. Bu arada neden deşi biraz yanlış atıyor? Lan. Ne yapıyorsun? Lan. Bura ne yapıyorsun ya? Bura çılgın çıktı. Oha dur lan bir dakika. Ne yapıyorsun? Şş. Ay, adam çılgın ya. Bu adamın amacı ne? Lan kodumun çocuğu. <laughs> bir dakika ya. Oh. Kılıcını yemedim en azından. Bir dakika. Yemin ediyorum VS ilk iş çıktı ya. Ah be işte benim canım azdı ama. İyi tamam ben bununla vs atarım lan. <laughs> Bakalım Scorpion mu Ginky mi? Bence ben uzak range olduğum için oturtturabilirim. Ya senin ben koluna sokayım abi. Öyle de atmazsın ya. Bak ben oradayım. Ya bu da bana düz geliyor lan. Bu oynamayı bilmiyor galiba. Oğlum ne yapabilirim ki ben böyle bir adama? Bir dakika skill range, skill range. Gel, gel. Oturtturamadı bu sefer. Ov ov ov. Evet aldım. <laughs> yani geçer dediğim gibi çoğu şeyleri yapacağız. Yani mesela Taki K1'i falan açıp yani VS'ler falan atmaya çalışacağız. Şu an ben Scorpion'la bir Grinku'yu kesmeye çalışıyorum. Biraz zorlanacağım. Bakalım. Ya bu adam beni alır zaten. Diyeceğim bir şey yok. Neyse ben bir tane eto bulacağım eto keselim. Ondan sonra da bakalım abi videonun sonuna belki geliriz. Gençler yani bu videoda çok şey beklemeyin. <laughs> bu videoda yani öyle açıklayacağım bir şey yok. Yani sadece geri döndüğümün bilgisini vermek istedim. Yakında vallahi bir SS Sovel'la ya da şöyle bir şey yapabilirim. İlk taki K1'i açıp sizlere video çekebilirim abi. Öyle bir şey yapabilirim. Bu arada ovalda olmadım hala. Abi videoda çok konuşamadım ya. Biraz sinirim bozuldu bak. <laughs> Şöyle gidelim hemen hızlıca. Bu arada gençler dediğim gibi şu an videoyu durdurup like atıp abone olursanız beni çok edersiniz. Dediğim gibi yakında e, bir 2K abone falan olmayı düşünüyorum yani hedef 2K. Bu arada bu Eto neden doğmadı? Cidden bu Eto neden doğmadı? Gençler ben bu Eto doğduğunda bir videoyu yeniden başlatacağım. Çünkü Eto'yu kestikten sonra videonun sonuna geliriz. Gençler sonunda bir tane Eto bul... Eto nereye gitti? Abi Eto'yu kestiler. Gençler e, bir tane Eto bulduk şimdi. Abi var ya kesin 20 dakikadır falan Eto arıyoruz. E, bizim server'a düşmedi. Başka server'a düşmüş. bizim server'da galiba buga sokmuşlar Eto'yu. Çünkü yoktu abi. Bize yeni server'ı geçtik. Ee, orada abi işte tam Eto'yu kesiyorduk. <laughs> Videoya başlayayım dedim. Abi bir baktım şey olmuş zaten. Yani Eto'yu kesiyorlar mı zaten oraya da koyacağım. Şey diye e, komik yer diye koyacağım. Ama abi ya cidden çıldırdım. Şimdi Eto'yu kestik ve 115k paramız var. Güzel. Bu arada burada da bazı arkadaşlar falan var. Bunları da şimdi kendime abone çekeceğim. İyi izleyin abi. Dur. Nerede videosu ya? Oha. Oha. Lan. Lan video seyahat diyeyim bakayım. Video seyahat. Şş, seyahat. As bro. As as. Bunları kendime çekeceğim abisi ya az. Neyse gençler e, dediğim gibi videonun da burada sonuna geldim. Dediğim gibi yakında abi Taki K1 videosu falan gelecek. E, sadece bu böyle bir duyuru videosuydu. Yakında abi dediğim gibi Taki K1 videosu falan çekeceğim. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var bu oyunda. Biraz para kasmalıyım. Neyse gençler hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. I walk I'm talking to your bitch, did he like I'm a thought?